Hi, uh, welcome back to my channel with West Assumption Vlogs and ngayon uh, nandito na naman tayo um, para uh, mag-share ng ating uh, nais i-share para sa ating vlog na ito at uh, naisip ko na i-share ang tungkol sa aking nakaraan tungkol sa pagsusulat ng comics actually uh, nagsimula ito noong 1997 at uh, um, na naisipan ko lang i-share ito dahil uh, after kong mag general cleaning kaninang um, umaga and yun naalala ko rin na may nagsabi sa akin na eh, picturean ko daw ang mga ito para dahil syempre nagiging brittle na ang pagkat nito and para lang may digital ano pero so not aside from picture ang isisip ko kundi pati na rin uh, video which is ang um, para ma-post sa YouTube so uh, hindi naman siguro mag-copyright ito dahil sa akin naman talaga itong mga istorya na ito uh, hindi naman ako nag-post ng iba and uh, ito ay na-publish ko noon 1997 sa Atlas Publishing House sa may ano sa may Cubao uh, hindi ko alam kung buhay pa ngayon yung publishing house na to kasi matagal na rin akong hindi napupunta ron uh, almost dekada na akong hindi napupunta ron and ang naalala ko noon ay halos uh, una kong mailan sa mga naisulat ko eh puntong tungkol sa pababalaghan sa um, mga maikling kwento lang na nagkakahalaga lang dati ng uh, actually 60 pesos ang isang istorya bali lumalabas na uh, ah, 15 pesos kada page kaso nga lang dahil may tax pa nakukuha ko na lang eh 44 pesos So, ganun lang kalaking halaga na nakukuha ko noon per istorya. Maliit pero yung fulfillment ba, katulad nito, yung hiwaga, yung South Evil, na feature pa siya sa front page ng yung aking istorya. So, eh, isang malaking karangalan noong panahon na yon na kapag yung, yung may kwento na ilagay doon sa mismong front page. So, itong Sounds Evil patungkol sa mga nagda-drugs na naisip ko lang noon kasi ng mga panahon na yun, no? may mga nakita akong nababalitaan mga nagda-drugs ganyan kung ano-ano then um, naisip ko rin na hmm, sulat ng uh, kung ano-ano tungkol sa kagaya ng uh, ano ba yun um, kalimutan ko na kung ano tawag din yung uh, walang kamatayan kasi marami daw marami na kamatay noon tapos hanggang sa naglaro ang aking isipan na uh, ano kaya kung walang namamatay ano kaya ang itsura ng tao so ayun ang daw sa aking isipan na uh, isang lalaki ang hinuli niya yung si kamatayan so wala na mamamatay so yun ang ano, nahuli niya uh, fantasy siya that, uh, dating tapos nahuli niya oh, hindi siya namamatay wala na mamatay so kahit magpapatay ang isang tao hindi namamatay kasi nga siya matay na nakulong sa isang purgatory ngayon naman magkaroon din ako ng uh, isang suratin tungkol sa habitual love kung saan ito yung mga, kung, ano, mga hirap ng tao sila yung pinakamaraming anak so yun uh, umabot siguro no eh, hindi ko alam yun eh hindi ko alam kung hindi nilagyan na ko na tungkol pa tungkol doon mm, uh, mahirap magsulat na lang nung nagiging malikot ang iyong isipan uh, hindi mo alam kung saan ka dadali ng istorya ngayon natigil ako sa pagsulat um, dahil sa tawag ng trabaho uh, pero minsan namimiss ko na rin magsulat na ano ba ang kailangan ko isulat ngayon uh, habang kinukuha ko itong nagre-record ako ng boses nito hindi siya ko ano kaya pwede ko isulat sa mga susunod mga araw makapagsusulat pa ba ako so napakaraming katanungan ang nasa isip ko dapat malaman ko na kung ano magiging kasagutan dito so uh, sa mga pwede makatulong sa akin kung saan ako pwede magsulat uh, feel free to comment down below para um, mabigyan naman ako ng pagkakataon kung ano ang dapat ko isulat sa mga susunod na araw at saan ako pwede magsulat hindi ako halos nabitingin sa kung magkano kikitain ang sa akin lang ay makapagsulat ako ulit ng creative yung mga tipong yung fulfillment ka ba hindi ko inisip na magiging ano na na walang pera sa pagsusulat oo walang pera sa pagsulat pero no, yung fulfillment ko baka ng isang writer yun ang hinahanap ko ngayon so hanggang dito lang lamang at ang aking may kwento tungkol sa comics so ang comics na kilala pa ba ng mga kabataan ngayon malamang hindi marami ng kabataan ngayon ang uh, ah, lalo kung yung mga pinanganak na 2000, 2010 ngayon hindi nila alam kung ano ng ano ng comics uh, manakakilala lang ito yung mga batang 90s kagaya ko so hanggang dito na lamang ulit God bless you all uh, stay safe always bye for now don't forget to subscribe muna rin sa um, uh, link na to at share din uh, sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po.